කරන්න යන්නේ අද? කො කොල්ලා? ඔන්න මිතුරනි අපි අලියනතගාරේ බලන්න යනකොට යන්න ඕනේ මෙන්න මෙහෙම ඇඳගෙන. ලස්සන ඇඳුම්. අපිට විශේෂ ඇඳුමක් අදින්න අපිට කෙහෙල් කෙහෙල් කනකුත් අලින්ට දෙන්න යනවා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම අරගෙන යන්නේ අපිට මේක ට්‍රිප් එකකට එක් කෙනෙකුට ගත්ත බාත් 1500ක් එක්කෙනෙක්ගේ 2000ක්. බාත් 2000ක් ගත්තා කොහොමද අපිට කොටම ෆැමිලි දෙකටම අපිට ගියා බාත් 7200ක් පොඩි අයට පොඩි ඩිස්කවුන්ට් එකක් හම්බෙලා. බය බය ඒක තමයි. බබා ඉතින් අපි වරන් යනවා කියලා අපි දන්නවා. දැන් අපිට මේ කෙහෙල් ගෙඩි කඩලා දෙනවා අක්කා. අලියා අලියා අලියා අලියා කෙසෙල් කන ඇටි පන්නන්න යන්නේ අලියා කෙසෙල් කන ඇටි හොඳයි ඔන්න මේ ඉන්නේ අපි මේ අලි බලන්න යන මාර්ගයේ ඉන්නේ. ඔයගොල්ලන් පෙරද හිතාම ලස්සන සුන්දර ප්‍රදේශයක් හරහා තමයි යන්නේ. බලන්න මේ හැරේ කුඹුරු තියෙනවා. ඊළඟ බඩේරුව වමනවා. ඉතින් ගම් මැද්දකින් යන්නේ. ඉතින් මේ ගම් මැද්දෙන් එනවා. යුවතියෝ කීප දෙනෙකුත් එනවා මෙතනින්. ඉතින් ඉතින් මේ ගමන පටන් ගත්තා විතරයි. ටිකක් පුෂ්කර මාර්ගයක අපි මේ ගමන් කරගෙන යනවා. bon kela de. bon bon Hah? Yeah, this one. Bon bon. Yeah, like this one food. Hey. <laughs> nice. But then මොකද කියන්නේ හිතනවද මේක හොඳයි කියලා වත් කියලා? ඇත්තටම අපි ගෙවපු ගානට අපි හොඳ එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගත්තා කියලා හිතනවා. අපි අලි මීට කලින් මෙහෙම අල්ලලා බලලා නැහැ. ඇත්තටම ඕගලන්ට මේ අලි බැලුවම පේන්නේ මුක දන්වැල් දාලාත් නැහැ. ඒ වුණාට ගොඩක් හීලයි මේ අලි. ඉතින් මේ අපි උන්ට කෙසල් කැව්වා, ඇල්ලුවා, අත ගෑවා ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. ඒ අලියා පාඩුවේ ඉන්න අපිට කරදරයක් කරන්නේ නැහැ. මම ඇත්තට අලිය නෙවෙයි ඇතින්න. ඇතින් දෙන්නෙක් නේ ඇතිනියෝ දෙන්නෙක් තමයි මේ හිටියේ දැන් අපි යන පොඩි අලියෙක් බලන්න පැටියෙක් ඌට වයස අවුරුදු තුනහ මාරයි අපි ඌවත් බලමු ගිහින් බලන්න මම මම පිටිපස්සෙන් අලියෙක් එනවා ඒත් මම බය නැතුව එන හැටි අලියට බ්‍රේක් නැහැ අලියට බ්‍රේක් නැහැ අයියෙන් යමල්ලා මෙන්න අලින්ට වැඩි වෙච්ච කාන්තාව සෙට් එක මම මේ පෙන්වන්නේ Ha ha ha. much. Ha ha ha ha ha! ඕනේ මේ තියෙන්නේ මොකද්ද මඩ් බාත් මේ එලි අලියව අලියව නාවනවා හරි කැමෙන් ලඟිටන් කැමෙන් ලඟිටලා ෆොටෝ ගන්න අපි මෙන්න ඇද්දෝවා රාජා මේ මාලබේ මාලබේ රාජා මාලබේ රාජා රාජා මේවා ගන්න මෙයා තමයි අලියව බාන අලියව අලිය බය නැතුව ඉන්නවා මෙයා අලි එතනලා මම මේ පෙන්නන්නේ අපි අලියද නෑ ඕන මඩ් බාත් එක අලින්ට අපි මත් බාත්තයක් දීලා දැන් මේක නම් ගඟට යවන්න තමයි try කරන්නේ. ගඟට යවලා අපි අපිත් ගිහලා නානවා. ඔන්න ඉතින් දැන් අපි අලින්ට මඩ් බාත් එකක් දීලා දැන් ඉවරයි. කොහොමද නංගි කියන්න තියෙන්නේ මේ තායිලන්තේ ඇවිල්ලා මේ අලි බලන චැන්මායි වල අලි බලන එක ගැන රෙකමන්ඩ් කරනවද මොකක්ද ඔයාලට කියන්න තියෙන දේවල්? තායිලන්තේ නෝගොල්ලෝ චැන්මායි වලට ආවොත් මේ අලි බලන එක අලි බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ. අපි දැන් කලින් කරේ අලින්ට මඩ් බාත් එකක්. ඒ කියන්නේ මඩ වලක අලින්ව බස්සලා මෙන්න මේ දෙන්නට තමයි. බස්සලා ඒගොල්ලන්ව මඩ වලින් මේ මසාජ් කරනවා. ඒගොල්ලෝ හරි කැමති මඩ වලින් මසාජ් කරනවා. ඉතින් අපි ඒක තමයි ඒ කරේ. බබා මෙහෙන්න. හරි කමන්නේ. ඉතින් කියන්න කියන්න තව. මසාජ් කරලා ඊට පස්සේ දැන් අපි යනවා ගඟට අලිත් එක්ක ගඟේ නාන්න. ඒකට අපි කියන්නේ අලි නෑම. එතකොට දැන් අලිය අපි නාවනද අපි අලිව නාවනද? දැන් මේ පාරක් දෙන්නේ අපි අලියව නාවන එක තමයි. අපිට කලින් පාර මොකද උනේ? කලින් පාරත් අපි හිතුවේ මඩ් බාත් කිව්වා මඩ් මසාජ් කියලා කිව්වේ අපිට මුලින්ම. අපි හිතුවේ මේ අලිය අපිව මසාජ් කරනවා කියලා අපි ටිකක් බයෙන් තමයි ගියේ. ඒ වුණාට බැලි නම් අපිට අලියා මසාජ් කරන්න තියෙන්නේ. ඔන්න සෙට් එකෙන් අලි නාවන්න යන්නේ. කෝප්පෙන් අලි නාවන්න යන්නේ. ගොඩක් අය ඉන්නවා මෙතන. මේ කස්සියත් එක්කම අපි මෙහෙම තමයි ඉන්නේ. අලි නාවන ගමන්. අලි නෑම. අලි නෑම. අලි බැලෙව්වා, අලි නෑව්වා, මඩ නෑවා, අලි අත ගෑවා, කේක් කන්න දුන්නා. දැන් තින්නේ දවල් කෑම අපි කන්න. පොඩි බියරෙක්කුත් හම්බුණා. මම පේනවා දැන් මේ මේ මේවා කියන්නේ මේ පාලම කියන්නේ. සංගීත පාලමේ. අලි බැලලා අපි කනවා සුපිරි සුප්පයක් තමයි සුපිරි නූඩල්ස් එකක් අපිට අපේ පැකේජ් එකට මේ ඉන්ක්ලූඩ් කරලා තියෙන්නේ. එන්න පුතේ මගේ පුතා. No no no. රියල් ගාව තමයි ඉන්නේ. මම මෙතන ඇත්තටම හොඳ විශේෂතාවයක් දැක්කා. ඒ තමා අපි ලංකාවට આવොත් ලංකාවේ තියෙන මේ වගේම ලස්සන දියැලි. හැබැයි දියැල්ල වටපිටා වැලොත් මෙලෝ රහන්නේ පාසි බෝතල් දාලා අරක්කු බෝතල් දාලා බජව් දාන්න මේව දානවා. මේ දින හොඳ මෙලෝ ඒ වගේ කිසිම දෙයක් නැහැ. දියැල්ලට හරියම පිරිසිදුයි. කුණු බිඳුවක්වත් නැහැ. ඒක ප්ලාස්ටික් කෑල්ලක් දකින්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තමයි අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ ලංකාවේ තියෙන සුන්දර ස්ථානවල වනසන්නදෝ තියාගෙන ඉන්නවනම් කොච්චර හොඳයිද කියලා හිතනවා මේවා දැක්කාම ඉතින් ඒක තමයි මට ඔයගොල්ලොත් එක්ක පොඩ්ඩ බෙදා ගන්න කතා ගන්න අවශ්‍ය වුණේ. හැබැයි මේ දියල්ල නම් මේ වෙලාවේ බොහොම වතුර මඩ පාටයි. මොකද ඊයේ වැස්සේ ඉඳා මෙරට දියල්ලාවට හරිම ලස්සනයි. කිසිම කුණු බිඳුවක්වත් නැහැ. හරිම ෂෝ. යෝක තමයි මේ තායිලන්තේ චම්මායි වල ආපු අලිවරලා බලන්න ආපු දියල්ලේ තියෙන විස්තරේ. So this is our guide Oi, oi, oi, oi. Oi, oi, Oi. oi, oi, oi. නෙස්ටමෝල් පොකුණේ නාන කට්ටිය. ඔකට පේනද මෙතන මේ නෙස්ටමෝල් පොකුණක් තියෙන්නේ. මේ නෙස්ටමෝල් පොකුණේ බලන්න මේ නෙස්ටමෝල් දියල්ලා. යා යා. අපේ එහෙනම් මේ ඔන්න අපි දැන් හොටල් එකට යනවා බහුව මොනා කරලාද අලි බලලා පියලි වලින් නාලා දැන් අපි හොටල් එකට එනවා යතුරත් අරගෙන ආයි no durian buy 3 pay 2 for beer ඔයගන් බියර ගමු නම් හිතන්නේ මේ යාන්කම් විලේජ් හොටෙල් එක ගැන. එහෙම ලස්සන හොටෙල් එකක්. දේ ක්ලී කැටයම්, ගල් කැටයම් වගේ ලස්සනට හදලා. පුතේ විසික් කරන බබුත අරටලා. තව දෙයක් කියන්න ඕනේ ලස්සනට අර නිකන් හිම හදලා තිබ්බට ඒකේ හැමතැනම පාරවල් වල ලයිට් දාලා තියෙනවා. රැයට උනත් බය නැතුව අපිට ඇවිදින්න පුළුවන්. අපි හොල්මන් මන්දිරේ අපේ හොල්මන් මන්දිරේ ඒකේ කිසිම ලයිට් එකක් නැහැ. <laughs> මේක ඒ වගේ නෙවෙයි. මේකේ හොඳට ලයිට් තියෙනවා. හොඳ එළිය ලයිට් දාලා තියෙනවා. හොලුවා මන්දිරයෙන් මේකට ආවට පස්සේ හිතට පුදුම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. <laughs> නෑ නෑ මෙතනින් ඇද්දි පොඩ හොලුවා මන්දිරේ සීන්නක් තියෙනවා. මෙතනින් යනවා නම් පොඩ හොලුවා මන්දිරයක් වගේ දැනෙනවා. කාමරය ඇතුළට ඇද්දි පොඩ හොලුවා මන්දිරයක් වගේ. Acorda. Acorda pra gente realidade.